有没有注意到这是什么？其实就是这个。想说这个夏天想要玛丽凉爽些，就买了。嗯，内容标识。哦，好像很有兴趣的样子。别急，别急，你妈妈现在就给你拆开。好了，来吧。 不喜欢吗？他现在是为了躲避苏毛才跑来这里的。各位客官，还舒服吗？ 好像真的不喜欢啊，感觉对他来说好像有点太小了。他一直在锅里转圈圈，怎么感觉？ 是不是觉得太小了？谁叫你还不到一岁就这么大只？感谢大家观看，希望下次见。